آه، انا آه، كنت موجود آه، ورا عند المستشفى الميداني كده وبعدين سمعنا فيه تخبيط تخبيط تخبيط على الحديد وكده فاللي هي اجواء التحرير يعني فقلت اطلع اشوف في ايه قدام الوضع يعني تحت فتوب من هنا ومن هنا والوضع هيعدي على طول مفيش اقتحام مفيش اي حاجه لان كده كده الجيش مش هيقتحم غير بالليل لان المجلس العسكري مش هيكون بالغباء اللي هو يعني ايه يقتحم في واضح النهار والمظاهره فيها حوالي 100 150 الف ال 100 150 الف ما هماش سلف بس ما هماش اخوان بس ما هماش قوه مدنيه يعني خلطبيطه كله على بعضه يعني على ناس جايه بتتفرج في ايه آه فروحت فبعدين آه راجع فلقيت واحد صاحبي اسمه محمد حازم من الجامعه الالمانيه آه ما كنتش عارف الاول الاول لقيت واحد متعور وهم بيفتحوا له بنطلون من تحت فانا شكيت لي في خرطوش فساعتها وقفت يعني لما دخلنا المستشفى التخصصي بتاعت عين شمس الناس قالوا لنا امان امان ما تخافوش احنا مستشفى مالناش دعوه بعلاقه باي حاجه بنستقبل كل المصابين وانت هنا في مكان امن يعني ما كناش ما كنتش قلقان قوي لان كنت برضو بحسب ان الجيش هيهاجم بالليل مش هيهاجم بالنهار يعني آه بعد نص ساعه من دخولنا جوه المستشفى كان آه الجيش هجم وكان في قنابل مسيله دماء جوه المستشفى وكان آه وكان فيه آه، بيخش يجيبوا ناس ويسحلوها من الشارع وكده وتم القبض على ناس ساعتها من المستشفى من ضمنهم واحد واي حد كان موجود في الاستقبال في الاستراحه اللي هي الزياره كان بتقبض عليه منهم واحد كانت مراته بتولد وهو جاي كل التأمات اللهم رب مرض يعني واحد جاي يزور مراته وبتولد تاخد برضو معانا في الناس دي وتسحل آه، سحل آه، آه، تمام يعني فبتوع الامن شافونا فمردوش قالوا مش هينفع هنطلعكم جاي كمان دكتور يعني فقال فالدكتور خلاص قال تعالى اخبيكم بقى ونكمل اليوم كده فاحنا راجعين بتوع الامن بلغوا بتوع الامن التانيين فلقيناهم جايين بجنازير بيجروا وبعدين حاطونا عملنا كمين يعني ومسكونا انا خفت اضربه بامانه لان هم كان معاهم سلاح وكده فخفت اضربه في جروح وكده فما تضربش ما تضربش احنا احنا مش بلطجيه احنا طلبه جامعيين الراجل ده في جامعه المانيه وانا في جامعه حلوان احنا مش بلطجيه وكده بعديها سلمونا للجيش جاء حد من ضابط من الجيش خدنا ان احنا طلبه جامعيين وما تضربش لو سمحت واحنا مش بلطجيه وكده فساعتها بقى حازم ده شاب ضعيف البنيه شويه فانا كنت خايف يبعد عني يعني كنت عايز احنا الاثنين مع بعض ونضرب مع بعض فايه نشيل الضرب عن بعض يعني بحيث ما شويه يعني هو انا كنت خايف عليه جدا ان هو اصلا كان كنت شاكل رجله مكسوره وهم ثلاث الضرب اللي هم ضربوا بيها بيشوفوا فين نقطه ضعفك ويضربوك يعني بعدين بدا آه، آه، ضرب بالعصيان الطويله ديت في من من فوق لتحت يعني بال على ظهرك وعلى دماغك وعلى رجلك الظابط ده خدني اه قطع يعني لما قطع هدومي بدا يكهرب بقى تحت في على الجلد على طول يعني فكان في سرير كده محطوط بتاع المصابين دولت فقعد يحط عليه العصايه زي ما بيكون بيسخنها كده وبعدين يحطها على الجسم تاني بحيث انها تعمل آه، ردود اعلى يعني فبعدين خدني كده في حته عامله زي البلكونه كده حرف ال وانا تحت عامل كده هو كاتمني كده بظهره كده والله كل شويه قعد يكهرب وكان آه، مستنيين ظابط اسمه احمد يعني بعدين الظابط اللي اسمه احمد ده جه لما جه الظابط ده هو ظابط آه، الوصف بتاعه حوالي 30 سنه آه، اسمر آه، مش اسمر هو قمحي الظابط ده جه محدش يعرف قال انت ايه قلت له انا طالب جامعه وكده نفس الكلام يعني وانا استبشرت خير ساعتها هو لان هو اول ما قال محدش يضرب الناس كلها رجعت ورا فانا قلت يبقى ده حد يعني ايه رتبه عاليه ومحترم وكده فجاه لقيته هو اللي بيضرب بقى دلوقتي في سبع عساكر بيضربوا كل واحد مع حاجه بيضرب ده بيخلص تاني بيضرب ده بيخلص وبعدين بقى ايه ضرب وكهرباء انت ما انتش عارف يعني انت مش قادر تحس احساس يعني انت مثلا ما تقدرش تحس احساس الكهرباء لوحده واحساس الضربه لوحده الاثنين مع بعض في نفس الوقت فانت مش قادر تميز الاحاسيس كده يعني آه ضرب وكان بيسحبوني ساعتها على المكان اللي هم بياخدوا فيه ان هم حاطين فيه الناس يعني فانا ماشي فجاه لقيت الضرب واقف فانا كان كنت انا شايل البطاقه والتليفون وجزء من الفلوس في ايدي كانوا مع بعض يعني انا كنت دايما بقى بحطت فلوس فلوسين في الفلوس في جنبين يعني في في جيبين عشان لو فلوس ضاعت ولا حاجه يبقى في فلوس ثانيه يعني فكان حوالي 200 جنيه او 250 مش فاكر بالظبط وموبايل آه، بتاعي وال آه، والبطاقه وخد من البطاقه فضل معايا الفلوس والموبايل فساعتها الموبايل كان يعني ما حسيتش بيه وهو بيقع بس انا حسيت لما واقف ضرب فببص ورا بعرف في ايه لقيت العساكر بيتخانقوا مع بعض علشان ياخدوا الموبايل ويقسموا الفلوس على بعض وكده يعني آه، بعد كده دخلت على المكان اللي هو بياخدوا فيه الناس اعتقد كان تبع وزاره الدفاع طلعت من المستشفى وبعدين الشارع اعتقد تبع وزاره الدفاع يعني كنت انا ماشي عامل كده فمش شايف الاماكن اللي انا ماشي فيها يعني المهم دخلت فبعدين لقيتهم بيقولوا رحبوا بيه قلت له يعني فضل ايه تاني يعني فدخلت بعدين لقيت بقى واحد واقف بشاكوش خشب آه، شاكوش آه، وشاكوش كبير مش صغير آه الشاكوش ده آه انا ما توقعتش ان هو هيضرب قلت له يعني لو ضرب هيضرب على على الجسم عمره ما هيضرب على الدماغ او, او في مناطق يعني بتعمل عاهه وكده يعني. فجاه لقيته ضربني على دماغي فانا من الصدمه فجاه لقيت ضربني على كتفه وبالصدفه كان كتفي الشمال يعني فمش مستوعب لقيت واحد جايب البياده قدام ضاربني في في بطني كده في فقلت يبقى هو واحد ورا بيضرب فقلت يبقى هم عاوزينه على الارض دي كانت بقى رمله وكده فيسحلوني و فقلت انا مش هقع ومش يعني كنت انا بتحدى نفسي انا مش هقع وانا مش ه... مش هيغمى عليا وانا هكمل اليوم ان شاء الله فساعتها آه، اتحرش بالعصايه كده في في المؤخره بتاعتي قال لي انا ممكن اعمل فيك اي حاجه خلي بالك يعني وكان ده طول ما طول الضرب ماشي كان قاصد اللي هو يهين يعني آه، مش مهم يوجعك جسديا يعني بس اهم حاجه يكسر نفسك يعني وكان ده باين اصلا في اسلوب تعامله حتى ما بيقولكش باسمك ولا يقولك اي حاجه غير يا ابن الكذا يا ابن الكذا يا ابن الكذا طول ما انت ماشي يعني آه بعدين آه لقيت آه عسكري جاي كده من بعيد يقول يا باشا ده ما جابش دمي يا باشا كنت انا انضربت وكان آه ورم وكده وكدمات بس ما كانش فيه اثار دم نزل يا باشا ما جابش دم يا باشا هاته يا باشا ايه نعوره ونخليه ينزل دم وكده آه لما نزلنا آه بعدها نزلنا في المعسكر ده آه بعد ساعتين وكان جالنا هبوط واللي بقى الناس بتغمى عليها في جوه العربيه وكده وناس اصلا يعني انا واحد طويل و فانا الهوا فوق في ناس بقى كانت تحت على تحت الكرسي تحت الكرسي بتاع العربيه ناس نايمه تحت الكرسي وناس على الارض وده يعني واكتشفت ده لما طلعت تحت البنطلون بتاعي كله دم من تحت فلقيت حد مرمي كده على الجنب جسمه كله بيجيب دم فقلت له لو سمحت انا ممكن امرضه وانضفه له الدم وكده يعني فقال لي انت دكتور تقول لا قال طب اخلص يا ابني الكذا والكذا والكذا وانا عايز يموت يعني ولا لا كذا انا كده كده عندي المستشفى يموت بقى ولا ولا يعني آه بعديها قلعونا التيشيرتات وربطونا من ورا واللي كان لابس حزام اتربط بيه واللي معهوش اي حاجه خالص قلعوا رباط الجزمه وربطنا ورا خلفي وركبنا العربيه تاني وقعدنا بتاع ساعه ولا حاجه في العربيه تاني ايدين خلفوا ساعتها شربونا ميه شو كنا بنموت يعني آه وبعدين آه آه ودونا بعد كده على آه على سين 28 في وبعدين بتكلم دخلنا تحقيقات فبعدين جه ظابط قال مش عايز تحقيقات مش عايز تحقيقات العيال العيال دول مضوم على محاضر كل 10 مع بعض وطلعوهم للنيابه كان حاجه كده زي الاسم مش عارف بالظبط فطلعناهم على على النيابه فانا المجموعه بتاعتي آه، اتاخرت خالص بالليل فالساعه 10 فبيتنا تاني يوم ما رحناش طلعناش للنيابه آه بعد كده خدنا السجن كان في معانا خمسه آه ضايعين يعني ما اعرفش يعمل معاهم اي حاجه الدكتور خالص فهتحولوا المستشفى الخمسه دول ما بنجوا بعد كده ما نعرفش هم لسه احياء ولا اموات يعني بس كانوا يعني خ... يعني كانوا ميتين خالص يعني والناس دي كانت الاصابات بتاعتها كان كسور وكانت جروح في الراس و... وجروح هنا كده يعني كان في واحد واخد دي كده بالكامل آه، مطوه مش الجلد جوه باين يعني ماشي وشفته نازله والدماغه مكسوره من ورا كان آه، الاصابات كانت بالشكل ده كانت بشكل اللي هو اللي انت م... انا انا واحد ما بقى يعني مش بعرف من المناظر ده بس فعلا كانت منظر آه، انا ما كنتش بقى... كنت بخاف ابص له يعني آه، دي كانت الاصابات بتاعتهم والناس دي لما راحت المستشفى محدش آه عرف راحوا لفين يعني او وصلوا لحد ايه ومعظم الناس دي كان آه، مسكوهم آه، بلطجيه من العباسيه مش اهل العباسيه عشان انا عندي مستحافظ على فكره اهل العباسيه بلطجيه يعني اللي كانوا مسكوهم أهل ناس بلطجيه اللي موجودين في العباسيه لانهم كانوا بيمسكوا ناس بيقطعوها ويسلموها للجيش يعني والجيش كان بيكمل برضه ما كانش في اي رحمه خالص يعني طلعنا على النيابة وحصل هناك استجواب على النيابة واتعرضنا وطلبت أنا ساعتها من القاضي أن أنا يعمل لي محضر تاني محضر كمجني عليه يعني آه، آه، أتهم فيه آه، قائد الشرطة العسكرية والظابط اللي اسمه أحمد ده وأقول فيه الإصابات بتاعته كده هو مرضيش ساعتها فقال لي قول الإصابات بتاعتك جوه المحضر يعني بعديها عملنا آه، من المحضر وساعتها طلبت ان انا اتعرض آه، على الطب الشرعي قال خلاص ان شاء الله هنعرضك وطبعا ما حصلش عرض ولا اي حاجه خالص اول ما دخلنا الطب الزراعي ده آه، العساكر او المخبرين بتوع الداخليه استقبلونا تشريفه طبعا ضرب وشتيمه طول الوقت وحلقونا وبعدين كان بيقصد اللي هو يحلق الراس يعني انا ماشي الدفعه لو المجموعه اللي كنت معاها ما يجيش ربع سلف بعد ما حلقنا كلنا بقينا سلف هو كان بيحلق الراس ويسيب الدقن اه دخلونا بقى على السجن بقى آه، ساحفين على بطننا وراكعين وكل شويه ضرب بالجزم والشراليط والعصيان وكده بعدها دخلنا ال... ودي كانت بقى الحاجه غريبه جدا دخلنا السجن مع احنا كنا داخلين مع الجنائيين يعني الجنائيين استقبلونا استقبال فاتحين <laughs> يعني حاجه يعني غير طبيعيه رحبوا بينا واعطونا اكل وشرب و... وساعدونا كل المساعدات وكانت آه، معامله آه، كويسه جدا آه، منهم وكده الناس آه، لما لما شافت المحامين دول جم وترفعوا مع دخلوا معاهم كل الجلسات دي كانت حاجه من كانت رفعت معنوياتهم الخاصه ان لما محامي الاخوان لما جم جايين يرفعوا عن الثلاثه بتوع قناه 25 بتاعت الاخوان آه، السلفيين لما جم بيدوروا على الدقون والدقون اللي تخصهم كمان مش اي دقون يعني العشاء والزيارات كان بيبقى لها اثر ايجابي عند الـ عند الـ المسجون لان او الـ المحبوس بترفع معنوياته جدا بيحس لو مش منسي بره خاصه مثلا بتلاقي إشع... اهله جايين قرايبه ومش عارف ايه طلع امر بالافراج عن كل الطلاب او انا اسف اخلاء سبيل كل الطلاب على ذمه التحقيق يعني. بس احنا القضيه لسه شغاله بس احنا اخلاء سبيل على ذمه التحقيق بضمان محل الاقامه آه، افرج عن آه، كل الطلاب اللي كانوا موجودين معانا في الجلسه بس كان في طلاب في السجن لسه موجودين زي ما هم